क्या ब्लड शुगर का मरीज़ एप्पल खा सकता है सेब खा सकता है और अगर खा सकता है तो कितने सेब या एप्पल वो पर डे खा सकता है आ, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कि क्या हम सेब खा सकते हैं कौन सा सेब खा सकते हैं ये कैसे पता करें कि हम सेब खाएंगे और अगर खाएं तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए तो किसी भी भोजन को ये डिसाइड करने के लिए कि आपको खाना है या नहीं खाना है और ख़ास तौर से डायबिटिक पेशेंट्स को उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें देख लेना चाहिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से भी ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है जिस भोजन के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है या उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो आइडियली उनको अवॉइड करना चाहिए लेकिन अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उस भोजन को नहीं कर सकते हैं या उस फल को नहीं खा सकते हैं हाँ ये ज़रूर है कि शायद उसकी आपको कम क्वांटिटी खाने की ज़रूरत पड़े और उसके लिए आपको उसका ग्लाइसमिक लोड का पता होना चाहिए सो so, एक एप्पल करीब आपको 90 टू 95 कैलोरीज देता है तो उसमें कुछ 86 परसेंट तो पानी होता है 15 से 16 ग्राम तक करीब नेट कार्बोहाइड्रेट होता है एक ग्राम प्रोटीन होता है और करीब तीन साढ़े तीन ग्राम तक उसके अंदर फाइबर होता है तो ये तो हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात कर ली अब बात करते हैं कि क्या शुगर के मरीज़ एप्पल खा सकते हैं और खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ कि सेब का glycemic index and glycemic load क्या है ग्लाइसिमिक इंडेक्स हमें क्यों चाहिए इसका ग्लाइसिमिक लोड निकालने के लिए जो एप्पल का ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो 38 होता है ग्लाइसिमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भोजन करते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में कितनी देर में एब्जॉर्ब होके आपके खून में कितना ब्लड शुगर बढ़ाता है तो इस लिहाज से सेब को 38 नंबर दिया गया है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में इसका ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि एक सर्विंग में तो हम मान लेते हैं कि अगर हम 100 ग्राम या सवा सौ ग्राम का एक सेब लेते हैं तो उसके अंदर कितना नेट कार्बोहाइड्रेट होता है तो एक सौ सवा सौ ग्राम के सेब में करीब 15 ग्राम का नेट कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है सेब के अंदर और जो उसका ग्लाइसमिक इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसको सौ से डिवाइड कर देते हैं तो थर्टी एट इंटू पंद्रह डिवाइडेड बाय हंड्रेड जब हम ये करते हैं तो जो हमारे पास एक नंबर आता है वो आता है फाइव पॉइंट सेवन यानी कि लगभग छः तो एक सेब का जो ग्लाइसमिक लोड है वो छः होता है एज ए रूल ये कहा जाता है कि ऐसे भोजन या ऐसे फल जिनका ग्लाइसमिक लोड एक सर्विंग का दस से कम होता है वो बेहतर माने जाते हैं शुगर के मरीजों के लिए तो इस लिहाज से आप अगर एक दिन में एक सेब खाते हैं तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है बशर्ते आपका जो पूरा भोजन है ऐसा नहीं है कि आपने एक सेब तो खा लिया लेकिन उसके साथ साथ आपने चार चीज़ें और मिला ली तो आइडियली आपको एक बार में एक ही फल खाना चाहिए या अगर आप दूसरे फल भी आप मिला के खाना चाहते हैं एक बार के सारे भोजन का जो आपका ग्लाइसमिक लोड है वो बीस से ऊपर ना जाए तो आपने पाँच या छः तो आपका हो गया ग्लाइसमिक लोड एप्पल का अब बाकी आपके पास पंद्रह या चौदह यूनिट बचे हैं जिसमें आप बाकी भोजन अपना रोटी दाल सब्जी मिला सकते हैं तो टोटल आप बीस यूनिट ग्लाइसमिक लोड ही एक बार में ले सकते हैं और सारे दिन में आपको हंड्रेड का आंकड़ा पार नहीं करना है जो अच्छा भोजन आपके लिए माना जाता है उस सारे दिन में 100 से नीचे ग्लाइसमिक लोड वाला भोजन आपके लिए बेहतर होता है डायबिटिक पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो सेब एक अच्छी चीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं आपको विटामिन भी मिलते हैं तो इसलिए सेब आप खा सकते हैं लेकिन लिमिटेड क्वान्टिटी में ऐसा नहीं हो कि वो बहुत सारे सेब आप इकट्ठा करके एक दिन में खाएँ बेहतर होगा कि आप आधा सेब खाएँ एक बार में तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारी भरा लगा होगा अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को उन मरीज़ों को ज़रूर शेयर करें जो डायबिटिक हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाइडली इसको शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले अगर आपको कोई क्वेरी है क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद